amico ciam gravas Por imagi justan mondon Saluton al ciui Hodiau mi estas en la urbo centro char mi decidis promeni heimen statau preni mian biciclon char mi volis vidi la urbo centron prescau sen homo i facte uh, eh, a parte mi volis vidi la ruj luman quartalon char mi neniam iras tien tro da caoso kai tre nua kai estis uh, sperto do mi collectis kai kai in uh, eh, filmetoin kiuin uh, mi pensas en meti la venonta in episodoin una con uh, eh, la musicheroi ca, ja yeah, mi pensas che estas tempo io mette mal rapidigi kai mi volas anca anunzi al vi che mi faros pausam do morgau estos la lasta labor tago de la semaino accorde al regularo de la Universitat de Amsterdam kai do mi revenos uh, eh, morgau kai poste mardon de la venonta semaino do kiel ciam duon namasteon al viciui kai ancora ogis morgau Thank you. Thank you.